नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एडप प्रिमियम प्रोमा हामीले कसरी भिडियोलाई स्लो गर्न मिल्छ कसरी फास्ट गर्न मिल्छ र त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी रिभर्स गर्न मिल्छ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो sürüyorum. भिडियोलाई स्लो गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् तर आज चाहिँ हामीहरू दुईवटा तरिकाको बारेमा थाहा पाउनेछौँ फर्स्ट तरिका यो भिडियोलाई हामीले सेले गऱ्यौँ राइट क्लिक अनि स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ यदि तपाईँलाई स्पिडलाई बढाउनु छ फास्ट गर्नु छ भने तपाईँले हन्ड्रेडभन्दा माथि गर्नुहोस् यदि तपाईँलाई स्लो गर्नु छ भने भिडियोलाई चाहिँ हन्ड्रेडभन्दा तल गर्ने यदि तपाईँलाई भिडियो नर्मल चाहिएको छ भने तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ सो सुरुमा चाहिँ हामीले हन्ड्रेडभन्दा माथि जस्तै कि वान फिफ्टी पर्सेन्ट हामीहरू ओके गर्छौँ ओके गरेपछि ओके गरिसकेपछि तपाईँले फास्ट गएको देख्न सक्नुहुन्छ अब यही भिडियोलाई हामीहरू नर्मल गर्नेवाला छौँ सो फर्स्टमा right click speed and duration hundred percent okay यसरी चाहिँ तपाईँले नर्मल भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईँलाई भिडियो स्लो चाहिएको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने त राइट क्लिक गर्ने स्पिड एन्ड ड्युरेसन हन्ड्रेडभन्दा कम हाल्ने एकदम फनी देखिरहेछ सो यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै भिडियोलाई स्लो र फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू यो भिडियोलाई रिभर्स गर्नेवाला छौँ सो राइट क्लिक गरेर मैले स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा गएँ र स्पिड चाहिँ मैले नर्मली हालिदिएँ र तलतिर तपाईँले रिभर्स स्पिडमा टिक गर्नुहोस् अनि ओके गर्न सक्नुहुन्छ सो यो पछाडिबाट यसरी भिडियो सुरु भएको छ सो तपाईँले चाहिँ स्लो गर्न पनि जान्नुभयो फास्ट गर्न पनि जान्नुभयो अनि भिडियोलाई रिभर्स गर्न पनि जान्नुभयो अब अर्को तरिकाको बारेमा हामीहरू कुरा गर्नेछौँ तपाईँले रेड स्केच टुल तपाईँको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई लिने र यसरी तान्यो भने यो चाहिँ स्लो हुन्छ यो चाहिँ स्लो भएको छ र यदि तपाईँले रिभर्स तान्नुभयो भने रिभर्स तान्नु भएको बेला तपाईँले फास्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै भिडियोलाई स्लो मोसन फास्ट मोसन अनि रिभर्स गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye